Ia berri do luntzatzen begun, lehen hartu begun aria. Izardi asko atera degu, jornala ez zugadiak. Lastoltzak inbizi gerabe, noizko gorde da garia. Garaia da lai zai, eman azteko zaria. ezagun egin zuen zori gerta gertaera batek. Uztapidea gabe geratu zen eta etzen gehiago plazara itzuliko. Maixua jaiozela eun urte betetzen diren honetan, argiako beste bertso saio batek itzuli nahi dio hotza. Indarrean dator gainera uztapide, parean baitauka andoni egaina, txapelen errekorrak kendu diona. Az dia esafioa. Ni lau txapelen jabe eginda, Zerura intzaden jilo, San Pedrok ere ate handi bat, enkargatu zun propilo. Baina zuzera lata medillo, zarautzeko Antonio. Lehen jango iguan intzan orain ez dut ezerre balio. Barkazioa eskatu behar, dizut ezeren aurretik, baina Manuel memori justuz, atera zera etxetik. Lautxapela ez zuk bizen bata bestean atzetik, beraz gezurrik etzazu esan, lenda biziko itzetik. Nigiru txapel jantzi nituen, kontua horretan bego. Zuzera gizon karrera duna zerbait ikasita gero. Entzundanago liburu oso bat letzen dezula astero. Nik dozena bajantziko nitun, hola prestatu ezkero. Libururik anletu gabere, kantari elegantea, zure almazena gaztetatikan, Gioria bezain betea, nik lau zukiru zukiru nik lau, hori aztuta pakea, nere elburu da bion artean, zortzi txapel izatea. eta aurkitu alde zu bada horretarako formula bosgarrena ere jantz zen ezake Antonio Bejon deizula baina gauza bat esan behar det horrelakorik sekula Entzun danago atxeta guzti kantatzen omen dezula. Ta hori ez alda pentsatzen jarriz, alako desabantalla. Buruan argi euki behar da, atxedun itz denen saia. Aizu Manuel ez daukat dudan, zure bersolari maila, baina behira bastea etzan izango hain zaila. Tira ezin batera hemen, guk hitz bakoitzari punta. Lehen zenion guk biok sortzi nahi ditugula apunta. Baina gauza bat ikusten denik lurrera begiratuta kondu zibilin eskatxea batek igualkenduko dizuta. Orain putrea ugaldu da bai, muru akzion planian, neri txapelak entzeko asko ari omen da, lanian Eta Manuel galdera zail bat Badet barren barrenian Gazteak asko postu altziran Zumututu zinean ian Egin erantzun behar galdera aditu ala. Batzu ikusi nien irripar maltzurra bezain zabala. Beraz pixka bat postu ziran bai mutu gelditzean Ala. Zuri infartoak eman ezkero postuko dinan bezala. Aure argia kantolatu du, ze kasualidade planta, egur pusketai baida jo behar diot kinki kanka. Aio Manuel ondo ibili, bezarkada bat galanta, ta eskuminak jose lizasoi, azken abera joan data.